ik moet eerst even een selfie van nemen? Mag ik een beetje licht in de zaal? Degene die niet op de foto willen, die doen even de handen voor het gezicht. Ja, ik zie er al een paar. Goed, we gaan dat gewoon eens doen. Voilà, timer erop. Drie seconden. Ja. En je mocht allemaal goed lachen. Klaar? Drie, twee, één. Voilà, Dank wel. Dank u, dank u, dank u. Ik ga dat nu even uh, sharen op eh, Twitter, Facebook. Oh, wacht. Dat is niet de bedoeling, zeker. <laughs> Ehm, nee, ik ga mijn gsm uitzetten. Ik steek hem weg. Want ik wil nu niet bereikbaar zijn. Ja, ik wil mij focussen op jullie. En ik hoop van jullie hetzelfde. Wij kunnen namelijk 24 op 24 bereikbaar zijn technologie laat toe om overal en altijd beschikbaar te kunnen zijn. De vraag is alleen, is dat eigenlijk wel nodig? Wel, ik vroeg dat onlangs eh, tijdens een digitale detox-inspiratiesessie die ik gaf aan mijn publiek. En er was één dame die deed het volgende. Mijn gsm, dat is mijn leven. Ik kan echt niet zonder. Er was geen weg naast. Het toestel werd voor haar neus op tafel gelegd en bleef op trilstand staan. Dames en heren, dit was een zeer ernstige zaak. Deze dame had namelijk de symptomen van FOMO. Wie kent er FOMO? Wat staat het voor? Exact. De fear of missing out. De angst om informatie te missen. De angst om bijvoorbeeld een berichtje te missen in de WhatsApp-groep van de skivrienden, waarin staat er is nog 250 centimeter sneeuw gevallen in het skigebied waar je vorige maand zich wil skiën. En dan zitten nog zo ongeveer 70 berichtjes staan daar nog achter. Of het fantastische fotootje dat gepost werd op Instagram, waar je toch wel net een fractie te laat bent om als eerste te kunnen liken, namelijk de foto van Pussy. En pussy, dat is de naaktgat van mijn buurvrouw. Heel belangrijk dat we dat niet missen. Of het bericht van Angelique, een vriendin van heel lang geleden, die een koeien van letters op Facebook zet. Ik ben aan mijn strijk begonnen. The fear of missing out. Het installeert als het ware een antennetje bovenop je hoofd. En af en toe roept dat in je brein... Check your phone now. Vroeger. Maar vroeger dan was alles anders. Eh, vroeger dan, ja, dan keken wij televisie in de living. En op het salontafel, ik weet niet of er nog mensen zijn die dat weten, maar op de salontafel lag dan het tv-bladje en daar was dan met stilo aangeduid wat we gingen kijken. Ja. En telefoneren, dat was in de hal. Ja, bij, ons was dat, bij ons thuis was dat de meest verschrikkelijke plaats om te telefoneren, want dat was eigenlijk de vestiaire. Met als gevolg, als je je omdraaide, dan zag je jezelf in vol ornaat telefoneren. Mijn rekeningen die waren nooit heel hoog. En het computer, de computer, ja, als er alleen een in huis was, dan was dat een stuk van het meubilair in de bureau. En het strafste van al, dames en heren, dat was allemaal verbonden met een draad. En daar waar wij tv keken in de living en telefoneerden in de hal en de computer in het bureau stond, kunnen wij dat nu allemaal op datzelfde kastje. Draadloos. Ja. Ah. Je gsm, altijd bereikbaar zijn, 24 op 24 beschikbaar zijn. Het is van, van deze tijd. Maar ik heb... Ehm, ik heb even een tip nodig nu. Ah ja. Ik zou, mijn, uh, ik zou eigenlijk mijn gsm, zijn functionaliteit, eigenlijk niet willen missen. Want, versta me niet verkeerd, het toestel biedt mij wel degelijk functies die ik heel graag gebruik. Bijvoorbeeld ehm, mijn gesynchroniseerde agenda. Nou, dat vind ik fantastisch. Hè? vind ik fantastisch. En eh, Waze is mijn vaste reispartner in de auto. En ja, mijn professionele Facebookpagina is nu eenmaal een onderdeel van mijn marketing. Maar ik kan hem echt wel missen. En <laughs> dat is ooit anders geweest. Nou, ik durf het nu wel zeggen. Mijn naam is Christine Withoek en ik ben verslaafd geweest aan, eh, aan Candy Crush. Ik werd opgeslokt door Google. En ik, werd, eh, ik verslond mij op alle nitty-gritty details in PowerPoint en Word. Ja. Ik, ehm, ik kon mij... Eh, sorry? Ja. Ik werd kribbig en bitsig als men mij uit mijn roes haalde als ik weer verdwaasd voor mijn computer zat. Ja, ik leed aan, eh, ik leed aan infobesitas. Nou, infobesitas dat is informatieovervloed. Wist u dat wij tegenwoordig in één jaar tijd evenveel informatie te verwerken krijgen als eh, iemand in de middeleeuwen gedurende gans zijn leven? Nou. Ja, en die informatie is dan beschikbaar, maar ze wordt je ook nog eens toegestuurd. Soms willens, soms nillens. Koop maar eens één keer een paar schoenen op het internet en het internet denkt dat je er nog zes ander nodig hebt. Ik had ook last van nomofobia. Kent er iemand nomofobia? Nomofobia is het fysieke gewaarwording wanneer dat antennetje op je hoofd nogmaals heeft gezegd check your phone now en je tot de ontdekking komt dat je gsm niet in je hand ligt, niet in je broekzak steekt en niet in je handtas. Op dat moment is er maar één ding dat telt. Waar is mijn telefoon? Waar? Wilt er alstublieft iemand bellen dat ik hoor waar dat met een telefoon ligt? Ja. Te veel is te veel. Ik werd met mijn neus op de feiten gedrukt toen ik weer eens verdwaasd voor mijn computer zat, midden in mijn herstelperiode van burn-out. ik hoor zo wat gestommel aan de rechterkant. Mijn gezin stond op punt van te vertrekken. En ik kijk op en ik zeg, ah, ja, mama, wij zijn weg. Ah ja, ik zal mij klaarmaken. Nee, mama, jij gaat niet mee. Excuseert? Nee, mama, we hebben al vier keer gevraagd om je klaar te maken en je hebt ons twee keer genegeerd en twee keer hebt ons afgesnauwd, dus wij gaan alleen. Daar zat ik. Een koude douche. Begonnen eens te dagen. Wacht even, zo wil ik mijn leven niet leiden. Ik begon ineens te snappen dat het digitaal werken en leven dat, dat als het ware een brandstof was van mijn burn-out. Ja? Dat mijn perfectionist, mijn pleaser en mijn controlefreak zich volledig te goed deden aan de online wereld, ten koste van mezelf. Ja, mijn perfectionist die kon alles controleren. Dat was de immense controle van alles nog eens checken hier en checken daar. Mijn controlefreak die verloor zichzelf in alle mogelijke Excel-sheets. En mijn pleaser, ja, die antwoordde nog liever gisteren dan vandaag, maar vond het dan ook wel geweldig dat 24 op 24 e-mail, telefoon, sms, gelijk welk communicatiemiddel kon antwoorden. Nou. En naarmate dat de tijd verstreek, kwam ik tot de ontdekking dat het, ehm, het zich verplicht voelen van 24 op 24 beschikbaar te zijn, dat dat niet alleen iets van mij was. Ik belde ehm, een vriendin en ze nam de telefoon op en dat ging als volgt. Ik kan nu niet antwoorden. Ik zit bij de dokter. Kunnen straks terugbellen, alstublieft? En dan denk ik, waarom pakt het nu eigenlijk af? Want je bent niet bereikbaar en niet beschikbaar en toch pakt je de telefoon op. Of het gesprek dat ik had met een collega, zo over koetjes en kalfjes, heel een tijd aan het babbelen. En zo op regelmatige tijdstippen nam hij op een zeer natuurlijke, gezwinde manier zijn gsm uit zijn achterzak, scrolde wat op en neer, typte een paar woorden in en stak hem gezwind weer terug. Na de vijfde keer heb ik hem aangesproken. Die man had dat niet door dat hem dat deed. Dat was een gewoonte, dat was een automatisme. Maar, maar hoe komt dat toch? Hoe komt het dat wij de verleiding tot afleiding niet kunnen weerstaan? Zijn wij dan zo zwak? Nee, dames en heren, wij zijn niet zwak. Wij zijn kwetsbaar. De Mark Zuckerbergs en de Steve Jobs van deze wereld die weten dat maar al te goed. De ontwikkelaars van apps die maken gebruik van habit-forming technology. Dat is technologie die gewoon de apps zo maakt dat ze ons verleidt, dat ze ons, onze aandacht trekt, onze tijd inpikt, antennetjes installeert in ons hoofd. En hoe voorspelbaarder de beloning, want daar gaat het eigenlijk over op die apps, hoe meer dat we ze gaan gebruiken. Het speelt in op de manier waarop wij als mens reageren op prikkels. En dan vooral die prikkels die inspelen op ons gelukshormoon. Enfin, eh, kort door de bocht, zijn eigenlijk al die apps drugsdealers. Dealers van dopamine. Ja, dat rood bolletje op dat icoontje op uw gsm, woesh, dopamine shot. Het aantal likes op uw Instagram-foto, woesh, dopamine shot. En die zo in grote koeien van letters, you rock, wanneer je weer eens monsterscore hebt gehaald bij Angry Birds. You, woesh, dopamine Ja. En als wij ons dan onrustig of onwinnig voelen of ongelukkig of zelfs ons gewoon vervelen, dan gaan we die dopamine-shots opzoeken. En dan gaan we een spelletje spelen, gaan we op social media beginnen met de abhoppen, zoals ik dat noem. Woes, woes, woes, dopamine-shots. Klinkt allemaal heel dramatisch. zo, zo dramatisch is het niet. Nee, nee, ik, ik ben ervan overtuigd dat wij de verleiding tot afleiding kunnen inperken. Ik ben ervan van overtuigd dat wij er iets aan kunnen doen. Ik vind dat wij op onze strepen moeten gaan staan. Waar is dat fluo hier? Nee, ik geloof oprecht dat wij wel gebruik kunnen maken op een gezonde manier van dat wat dat internet en de digitale communicatie ons biedt. Dat we die functionaliteiten voor ons kunnen gebruiken. Er is wel een voorwaarde aan verbonden. Want dat betekent dat we bewust moeten leren omgaan met die technologie. Dat we onze valkuilen moeten herkennen en erkennen van dit online wereld. En eh, ik, ik zeg niet dat je je smartphone ineens door de venster moet smijten. Nee, ik geloof in een digitale detox. En wat is digitale detox voor mij? En eh, drie aspecten. Ten eerste, meten is weten. Peter heeft er straks al over gesproken, maar wist u dat de gemiddelde Vlaming ongeveer 34 keer per dag zijn smartphone vastneemt om effectief iets te doen? Bij jongeren is dat 100 keer per dag of meer. Eén op de vier Vlamingen checkt s'nachts zijn smartphone. Hoe zit dat bij u? Weet u hoeveel dat u uw smartphone gebruikt en welke apps u gebruikt en hoe lang? Het tweede aspect is kiezen. Ja, kies hoe bereikbaar dat je wilt zijn, op welke manier, wanneer. En het derde is communicatie over communicatie. Ik heb mijn dochters laten weten dat ik geen notificaties heb op WhatsApp. Ze vinden dat niet tof, maar dat is iets anders. Ja. Maar weet bijvoorbeeld uw baas dat je in het weekend geen mails moet lezen, als dringend is dat je moet bellen. En weten uw collega's dat je maar drie keer per dag je mails gaat lezen. Op die manier, met die drie aspecten, kun je een digitale detox leren. dat is, het is leren, leerbaar. Nu, zo denk ik, Christine, dat is allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik ga u alvast één tip meegeven koop u een wekker. Je zult denken, Stien, koop u een wekker, eh, wat heeft dat te maken? Kijk, ik ga u eventjes meenemen naar mijn living. Ik zit televisie te kijken en ik heb mijn smartphone op de leuning liggen van mijn zetel. Ah ja, want als eh, het reclameblok er is, dan wil ik mijn social media, mijn e-mail, alles checken, terwijl dat, hè, de reclame... gezellig te kijken en we gaan slapen. Schat, we gaan slapen. GSM mee naar boven, ik stel mijn wekker in op mijn gsm en terwijl zie ik dat er een berichtje is op WhatsApp. Ik check WhatsApp. Ah, een uitnodiging voor een feestje. Ik ga naar mijn agenda. Ondertussen ben ik in de badkamer. In de agenda zie ik dat het een berichtje is van iemand die per e-mail had gezegd dat er een feestje was. Dus ik ga naar mijn e-mail, ik lees even zes e-mails en ik ga dan verder. Ondertussen probeer ik mijn tanden te poetsen. Tegen dat ik die mails allemaal gelezen en dan eindelijk die mail heb gevonden, zie ik dat eigenlijk een Facebook-uitnodiging. Dus ik ga naar Facebook. Ondertussen probeer ik mijn pyjama aan te trekken. En ik ga zo verder tot ik plotseling terug... Ah ja, dat juist, ik moest eigenlijk in WhatsApp iets aanduiden. Tegen dan, kom in de slaapkamer. Twee mogelijkheden. Eerste mogelijkheid. De partner ligt in dromenland. Bougeert niet meer. Tweede mogelijkheid. Je ziet een gefronst blauwachtig gezicht dat zelf ligt te scrollen op de telefoon. Dames en heren, ik kan u verzekeren, ehm, de window of opportunity is voorbij. Dat is kopijn. Volgende ochtend word je wakker van je gsm, je pakt je gsm, je schuift dat weg, je kijkt dat, ah, berichtje op WhatsApp en je begint terug, heel het verhaal begint terug opnieuw en als het een beetje tegenzit, dan ben je wellicht je werkmail al aan het lezen voor je nog goed en wel aan de ontbijttafel zit. Het kan ook anders. Ik heb een wekker gekocht. Mijn gsm ligt op zijn favoriete plekje, namelijk op de kast in de lader. Schat, we gaan slapen, we gaan naar boven, poetsen onze tanden en doen eventueel een pyjama aan. We gaan naar de slaapkamer, Nee, de rest vertel ik niet. De volgende ochtend word je wakker, je tikt de wekker af, je draait je om, je geeft elkaar nog eens een heel gezellige ochtendknuffel, je maakt je samen klaar, je ontbijt samen en gaat werken. Meten is weten, kiezen en communicatie over communicatie. Dat is voor mij cruciaal om gezond te kunnen omgaan met digitaal werken en leven. En ik ben ervan overtuigd dat wij dat allemaal kunnen. Ik neem die drie aspecten mee in mijn coachings, in mijn workshops en in mijn individuele begeleiding en in mijn sprekersessies. Dus ik hoop dat jullie daar ook iets aan hebben en er iets mee kunnen doen. Trouwens, ehm, die selfie van daarstraks. Ik zal die te gepaste tijden op mijn manier, op mijn keuze, zal ik die posten, wanneer het mij past. Dank u wel.